歌舞伎です M のテーマは京都南座ロンドン歌舞伎をロンドンにしかできない歌舞伎をぜひご覧ください精一杯演舞させていただきますので皆様ご声援のほどよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれではヒートシリーズ支え続けた立役者変わらぬ思いを

っしゃい ださったお客様に最高の笑顔で、えい